Hola, benvinguts a Contrasons una setmana més. Jo sóc l'Ivan, el cabron torturador, que sempre s'amaga, és el Javi. El viatge musical d'aquesta setmana ens durà de Texas a Madrid, passant per Canadà. Comencem a Texas amb un projecte de pop electrònic, o allò que els entesos diuen Cold Wave o Dark Wave. Són una banda jove que acaben de publicar el seu llarg, però alhora, durant aquest any, han publicat diversos treballs i tots els trobareu al seu bancamp. Es diuen This Cold Night i el tema que us proposem és Silent Servant. I ara aterrissem a Vancouver amb una banda que fa rock soreny molt proper al folk i al blues. És un projecte ple de pols i de greix. Un tema on domina la slide i el banjo, però sobretot el que ens enamora és la veu. Ells són Mother Abduf i el tema que us proposem és Philistine Blues Take tu. I acabarem amb Soroll, és una de les bandes espanyoles que més em posen, ells diuen que fan psicodèlia, shoegazing i noise pop. Jo dic que són la hòstia. Es diuen Celica XX i el tema que us proposem és una demo que es diu Imperius. I fins aquí les tres propostes d'aquesta setmana. Esperem que us hagin sacsejat una mica, com a nosaltres, i us recordem que els links que apareixen en pantalla us porten els temes que us proposem. Fins la setmana que ve.